Skia, encore sans... ah ouais. Au ah nous entrons dans le bois sans nous prendre la barrière. Que... Ah. Et aussi, ici, c'est pas un bon garde-boue, mon buggy à moi. Voilà. c'est un garde-boue maison. le bitume. Je préfère le bitume. Du béton. Croise beaucoup de promeneurs Let's get bow. Il a à côté, il y a une 380. Oui Il y a du je sens ce qui vient de passer sur la route C'est un peu plus sympa California, 488 pistes et là, une ancienne. Euh, c'est beau, hein 430. Ah oui, c'est beau.